chicos, ¿cómo están? Yo me llamo Mori y esto es Moricori. El día de hoy voy a regresar a YouTube, no con los mismos canales que yo hacía Alejandra Aventuras o Casa de la Diversión con Mercedes, no. Esta vez voy a volver con un canal súper esperado, Moricori. Muy bien, espero que... Bueno, ¿y cómo empezar un saludo? Y es que espero que se suscriban en ese primer video que estoy haciendo de Mascori. Espero que den muchos likes para yo... Para yo subir más videos de lo que ustedes quieran. Así que comenten qué videos puedo subir.